Sziasztok gyerekek! Ma azt a hülye titkos fejet fogom megcsinálni, amit a part 9 be volt, és a part 8-ba kezdtem el. Part 9 be pedig befejeztem. Úgyhogy sorry, most meg fogom próbálni. Oh, ah, most pedig már 23 van. <laughs> Hermaford also picked of the platform high in the air. Also, if you run out of water, but aren't going to be ready to pool, you can refill your water by collecting a water bottle, like the one uh, on that mushy over there. Nah, like this one. Yeah, my. Okay. Jump. Really kek? Oh no, I fall. No, followed. Не, за тях мекшока to 100 відео. It is a butterfly, yay. The mm. Oh, what? a sun. Na viszont mivel elfogy a soha nem fogunk oda feljutni. De... Mm. Várjál! Ez jobb itt. Hát... Jaj, jaj, jaj, jaj. Már csak 40 történünk van. Hát, hát köszönjük. Előbb történteket. Ez az utolsó itt. És hát már 60. Van. Gyerek. ez semmi. Nézd valami mindig. Ez én. Meg. Nem nézem én is. Durva a gyerek. Ne? Durva. Mi durva? Hát ez. Menjél ma! A fejem. Fúj, de büdös. act like it, Perfect. Phase one of my master plan, the invasion, uh, yeah, the invasion begins. Juu, vaan kun viime. No. Okay. Mitä tässä on? Again. Mikä tilanne on itse? elérkezik van sírnak. A szeretnétek, hogy felvegyem? Nem? Akkor jó. És ki is lépünk, mivel már nem érdekel minket az agati. Nem. Uh, well, we can heat it up when Mario gets here. Why would you heat it up with Kate? Well, Bowser gets so free. I guess, but wow. Why would you put a cake in a fridge? Only was still a half an hour away. That was right over there. Десять метрів там Джордж. Може на Рейнбо вийде. No, кіпоса тут там. an не очілок вон! Хацурак! Now that's what make difference for me. So Bowser has been defeated many times already, not just once. That's the episode. Is there a lot for when we had the time Mario squashed Bowser's plan, not the, not the one of many insignificant times after. wow, Mario, you surprised me! <laughs> well, that's kind of ironic, since this was supposed to be a surprise party for Mario. Mario, you always get here so fast. I was expecting you for another 30 minutes. that noise? Ma megint meg kell vanni ezt a kicseszett izét már. <laughs> Csináltatom gyerekek. Szerintetek megvárjuk ki? Vágás nélkül? 9. percben már csak építeni fogok. 9. percben már csak építeni fogok. Aj, Istenem, jöjjön már vissza az a Akkor elmegyek oda egy modába. Halljátok, gyerekek! Mondom, hogy a 9. percben már csak építeni fogok. Yeah, pick up Toad and hold it in front of you, you jerk. <laughs> oh, végre a these perc. Oh, nem tudom hány. Nem, egy percbe telt, amire visszajött ide. Fú, de sok. Ráadásul még bombák is kergetnek. Végre nem estem le. Oh, ennyi idejébe. Jaj, öcsém, még kell mindig felolvasni ezeket. Az éve már jó kezdés. Mindenki kb. felolvassa ezeket a cuccokat. Jaj, ne! Na gyerekek! ne már, ne már leestünk! Leestünk, és pont ide a pálya felé estem! a Sun Sprite. Fölmenjek oda? Megpróbálok. Nem fogsz itt Képzeled. Bese! Már csak 36 van. Sun Sprite will drift around aimlessly. Eventually they will be lost forever. Then the plan should succeed. What you do with Mario? He's bound to interfere. Forget about Mario. Famous last words, man. Uh, there's no way yet. There's now way. I'm pretty sure it's a typo. Ej, modern! There's now way. Why not fresh To the castle. The entire castle is now locked up. Right now, I'll start to search for it. Search for what? Oh. <laughs> it's not the deal yet. Question, question, question mark, question mark. Mario. Mario? Mario. Mario. Mario, wake up! Mario! Hi, Toad. Finally, you're awake. I've been trying to wake you up for four hours now. My name is Eddie. Uh, Azt a gyerekek, hát! Várjások, már 9 percből vagyunk, úgyhogy építünk. Várjatok be. Hát itt is vagyunk gyerekek. El sem bírom mondani, hogy mi. Hát semmit nem rohadolhatok. Építek pályát gyerekek. És nézzük meg milyen lesz. Hát azt hiszem, hogy el is készült nagyjából a pálya. Megmutatom milyen lett. Hát igen, ahol mint a zenél.